de casa? Bueno, siempre me llevo unos amuletos de los niños y de mi mujer para tenerlos siempre presentes y, que me den fuerza. Para seguir contigo, ¿cuál fue el primer equipo con el que jugaste? Mi primer equipo que jugué a nivel profesional fue el Sevilla. allí empecé mi gran carrera. <laughs> Sin duda. Cartoons o documentaries? Cartoons, of course. Of course, cartoons. Izquierda. No, no, paro y ¿Eh? siempre. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito durante el vuelo? Pues Luca, la verdad que tengo muchos pasatiempos, ¿no? Hablo con la gente, siempre estoy leyendo muchos libros, pero lo que más me gusta es ver <laughs> unas series, unas series que tengo ahí muy buenas. Gareth, let me explain something here. <laughs>